amigos, hace muchos años que yo hablo de Laura, muchos años. Y muchos me decían que yo hablaba de una forma psicótica. No digo muchos, pero siempre alguno creo que me sentido como psicótico hablar de Laura y que yo veo Laura. Hay muchos niños que lo ven en Laura, muchos niños ven colores. El niño cuando es inmaduro cuando tiene todas sus funciones emocionales y maduras, ven el Laura, ven colores. Pero la persona lo va perdiendo porque al no usarlo, al no seguirlo, lo pierde. Si el, niño lo atamos un bracito y no lo dejamos que ese bracito lo mueva, ese bracito no lo mueve más. Miembro que no se usa, miembro que pierde de raíz, que muere dentro del sistema de, de físico o se paraliza. ¿cómo les voy a decir? Yo hablaba de esto y muchos, como digo yo, muchos, porque todos no lo entendían, muchos no entendían y los que, lo, los que entendían, lo entendían a través de la fe que me tenían a mí, mis discípulos. Pero después vino un Tanquillian, inventó una máquina fotográfica, empezó a sacar las fotos a Laura y ya la ciencia, la ciencia dijo, palabra sagrada. Hay gente que todo lo que la ciencia dice es para ellos es como la palabra de Jesús, como si hubieran escuchado la palabra de un maestro, la palabra de un, profesor, de un, profeta. Eso es terrible, porque la, la medicina, la ciencia tiene grandes errores y constantemente está en evolución. Lo que ayer fue una verdad, hoy dejó de ser verdad porque hay otra verdad porque ya no sirve más esa verdad, no sirve más este sistema, ya hay otro sistema y constantemente va cambiando, cambiando, cambiando. Posiblemente se avance, se avance, se avance, pero lo que ayer fue una verdad hoy dejó de ser verdad. La verdad más grande la verdad más chica. ¿Qué importa cuánto es la verdad si la verdad es unida? Y la verdad para el hombre es lo que, también lo que cree tanto en algo, lo que mañana va a dejar de ser verdad la mística no hay una evolución. Dios nunca evolucionó, ni el amor evolucionó, ni lo que el dolor evolucionó, ni los sentimientos evolucionaron. Dirán que el hombre no avanzó. No, no, en eso jamás hay avances. No necesita avanzar. Lo que él necesita es para sus intereses, sí, avanzar. Pero avanzar el amor, el amor por sí ya es inmenso. que más que inmenso? ¿Qué más que Dios puede hacer? ¿Puede haber un Dios más evolucionado, un Dios más importante? No, Dios es importante, es lo más, lo más grande. No puede ser algo más grande, evolucionar Dios. Posiblemente los conceptos hacia Dios fueron evolucionados, fueron, fueron más maduros. Muchas historias de la Biblia son muy infantiles. Hoy, si, si creíamos la Biblia, no creeríamos tanto el diluvio y con tantas cosas más. Yo creo que todo eso una Biblia escrita hoy, nadie va a escribir eso. Gente madura, religiosa, no la va a escribir nunca más. Pero por eso todo evolucionó, los conceptos sobre Dios evolucionaron, pero Dios mismo no pudo evolucionar. Por eso yo digo que en relación a todo lo que estamos hablando nosotros, al tema que estamos hablando nosotros, nosotros entendemos que existe una filosofía en todo de lo nuestro una filosofía en terapia, una filosofía en ayuda, una filosofía en, diremos, en la mística, una filosofía que es amor al, a la pregunta y a la respuesta, siempre y tanto con todo el respeto que se debe, siempre a un superior. Eso es todo.